Mm-hmm. приветствую тебя, Дистаком Макс, Макс Digital. Занимается продажей книг, мерча, DVD, аудиодисков, кассет, виниловых пластинок. Вот. Ну, антиквариат еще есть, да. Бывает, проскакивает. Да. На мне мерч Евальд. Рекламу мерча ты увидишь в конце ролика. Сейчас будем запаковывать книжку. Вот, книжка вот такая вот, значит. По местному там продал несколько книжек, несколько дисков, поэтому не снимал ничего на видео, поэтому упаковки никакой нету. Вот тут такая интересная книжка в новом состоянии. На Фейсбуке, кстати, да, на Лыксе что-то тишина какая-то. Зато есть продажа в ну, Фейсбуке. Вот. Ну вот, сейчас будем запаковывать. Книжечку. Можно даже, в принципе, майнимо. Ну ладно. Много и немного. Так, надо. мать. Ай, геть, это мой бузончик на синтезаторе. Цыганы. Ну вот. Так вот запаковано. Ну, можно еще запаковать. Да, Для уверенности. Завтрашнем мне, так сказать. Пойдем запакуем вон газетку какую-нибудь. Галимую еще. <clears throat> Ладно, что-то придумаем. Не люблю вот эти запаковки, вот эти укрпочтой отправлять. Дурацкие. А, в принципе, тут ну, мед есть и так. Огромная а, ну, коробка сейчас туда. Ма. Ну, Туда. Хотите ну, его. Еще су... Хавай. А. Так будет лучше. Книжку поставлю, вот, вот, вот, скотч никакой, блин, сейчас. Вот, проблемы были со скотчем. Сори, варимач, как говорится. Вот тут запаковал книжку, все, написал. Вот это укр почты отправлять. Скотч вот угрохал, блин, галимый. Ну, все. Книжка там запакована, никуда она не убежит. Все, пока-пока. Внизу подписывайся на мой канал на ссылочку. Сейчас появится в верхнем углу. <clears throat> Переходи в группы на <clears throat> Facebook по продажам. И внизу будет список. Не, внизу не будет, будет в группе список книг на продажу. Да. Все, пиши мне в личку, если что-то хочешь купить или что-то узнать, что есть в наличии. Есть много чего. Фантастика, детективы, научка, художка, детские книжечки, сказки. Все, пока-пока.